زمن الانغلاق انتهى عوائق التنقل بين عواصم الدول تلاشت كل دول العالم بإمكانك الآن السفر إليها ببضعة أوراق يطبع عليها اسمك هي جواز الجزر الكاريبي عبر NTL International يفتح الطريق إليك NTL الشركة التي تؤمن لك ما تطمح إليه من جواز سفر لا يعرف الحدود ومال يدور على حسابك من خلال استثمارك في الكاريبي حيث عمالقة المال والاستثمار الحصول على جنسية أبعد الدول جغرافية وأقربها إلى كافة دول العالم هو عنوان مؤتمرها الذي عقد في اسطنبول دعوة وجهت إلى رجال الأعمال والمهتمين بتشغيل المال والحصول على جنسية الكاريبي وتركيا من ضمنها تركيا هي أصلا مركز الشرق الاوسط يعني صح هي تابع لا تعد من الشرق الاوسط لكن هي مركز بصراحه الشرق الاوسط ولها سبب احنا نقلنا مكتبنا لهون يعني كل جنسيات العالم متواجده هنا وطبعا هي اصلا آه، بالنسبه للكاريبي اذا بدي قارنها مع تركيا الكاريبي جوازه طبعا بيدخل اوروبا الاتحاد الاوروبي بيدخل بريطانيا لكن هي تركيا هنا بلد استقرار يعني بلد ممكن تعيش فيها انت واهلك بلد هي تعد جسر بين اوروبا وبين البلاد العربيه يعني بتاخذ الطابع العربي وبتاخذ احيانا وبتاخذ بعض الاشياء كثيره ال quality الاوروبي معتمدة من قبل الحكومات NTL في الكاريبي وألمانيا والآن تركيا فرصة كبيرة للانضمام مع برنامج التجنيس منذ عشرين عاما تستقطب الشركة أناسا بذلوا جهودا لجني المال ليكافئوا أنفسهم وعائلاتهم بنيل جنسية أخرى تسرح بهم حيثما شاءوا في بقاع الأرض The NTL Trust program is very excited about the Turkey program. Um, we've been working the citizenship programs all around the world. And sometimes we found that, that people from the Middle East and from the Gulf region, from the Mediterranean, find it a little bit difficult to invest on the other side of the planet. Here in Turkey, we have a very great uh, opportunity because uh, people are familiar with Turkey. Uh, the Russians are, are, are, very familiar with Turkey. Uh, the, the people from the Gulf region and from uh, other Middle Eastern countries are very familiar with Turkey. And, and the Citizenship by Investment program here is a great opportunity for them to invest their money here and get citizenship. الجنسية تحرك المال وصاحبه تركيا كالكاريبي خيار أمثل لحياة أفضل قوانين الاستثمار تعدل بسرعة فمبلغ أن تستثمر بمليون دولار بات 250 ألف دولار المال الذي تضعه أنت داخل أراضيها فالاقتصاد في تنام وتسارع ولدى ال محامون مختصون وخبراء قانون يتم من خلالهم إكمال سير الإجراءات القانونية وهذا هو ديدن الشركة منذ انطلاقتها عام 1994 ظل الظروف المحيطة بالعالم العربي والشرق الأوسط آه، ما عادت الأمور الجنسية الحقيقة هي شيء كمالي صارت شيء كتير, كتير ضروري آه، لأنه آه، بتعرف سهولة التنقل في ناس أصحاب أعمال مضطرة أن تسافر لمؤتمرات مضطرة تسافر لندوات فكتير ضروري موضوع التنقل بين دولة وأخرى الموضوع لأنه موضوع الجنسية التركية الحديث الشاغل للناس كلها اليوم موضوع أنه 250 ألف دولار صار فيهم ياخذوا الجنسية التركية آه، لكن كون أنه القانون لساته جديد ففي كثير نقاط لسه نحن آه، ما توضحت بالنسبه لنا 100% ففكره المؤتمر كانت كثير كثير حلوه انهم دعوا احد المحاميين آه، يتكلم اللغه العربيه هو تركي الاصل آه، يعني سالنا عده اسئله كل شيء كان ببالنا سالنا وضح لنا عده امور في مؤتمر اسطنبول حضر من منال جنسية الاستثمار في الكاريبي يذكر بعضهم أن لا فائدة للادخار والمال من دون التجنس الذي يقوي دعائم اقتصاد الفرد ويفتح أفق مجال العمل توجهت إلى غرناطة هي جزر لسهولة الحركة والفيزا لأوروبا وبريطانيا وغير هذا ومستقبل للأولاد وأمان للمال اليوم أكو دول كثيرة اسمها آه، كبير بس ما فيها امان للمال مو ملزوم انت كمستثمر تعيش بهذا البلد تعيش باي بلد ثاني وتجيك اموالك وامانك وهذا كله من هذا البلد وتدار من هذا البلد ضمن ان تي ال جمعيات ومكاتب وشركات تعاونت في مصلحه مشتركه تروج عن برنامج التجنيس والاستثمار في بلادها كصربيا على سبيل المثال all very warm welcome in Turkey and we understand the political situation and maybe this is the main reason why people really need plan B. It's not like that you want to move, but it's, it's possibility to have safety for your friends, for your family, for your children and to give them maybe uh, possibility to learn more, to learn abroad, to have good education and uh, uh, just to have a plan B. That's the main reason why, why you need second citizenship. وللمصداقية والدقة والضمان أثر بارز في إنجاح آلية عمل نظام NTL مع الزبائن تبحث الشركة بشكل دائم عن روابط رسمية قانونية في أي بلد تدير العمل داخله روابط بمثابة منافذ موثوقة تضفي مصداقية في التعاملات والإجراءات المتبعة لدى NTL.